Cruzeiro tem que ser respeitado porque ganhou a Libertadores duas vezes, disputou outras vezes. O Cruzeiro disputou duas vezes o Mundial de Clubes. Então, nesse assunto, o Galo está engatinhando. Tem que se respeitar a história do Cruzeiro, que é o maior time de Minas no âmbito internacional. Só torcedor apaixonado, Lélio Gustavo, que pode não concordar comigo. Isso é evidente. Eu sou isento, eu não sou Cruzeiro, não sou Atlético.